Yo, Gato Squad, tú lo mal Yo, duro de la pam, Estuve mal, estuve mal Mi Dream Tú no eres tan mala, tú eres boba No puedes señalar tu sangre hacia el que roba Fue contigo la última vez que probé la droga Y cada vez que me marchaba, tú manchabas mi persona Me llamaba a todas horas, inversable embaucadora Cuenta tú con raperos que te presenté y me adoran sé si lloran ni se hace llorar en nadie Aunque lo intentes por ahora Pero antes que ti no jodas Claro, prefiero la droga Ponerme solo la soga, tú me ahogas Ahora salgo con bling bling Que te a lo lil team Escuchando a Bagdad Porque yo tengo a mi dream team home Y yo solo recuerdo de ti Por todo lo que me hiciste sufrir De quedar con Juan Luis De llorar en la street Que quemamos París A la par que el hachi Con mi G's Para homie this para que desde que yo más fama salgo al hook con antibalas Tengo hits, pana, tengo un beat me estoy follando los beats como a tu bitch Fumando weed sobre mi cama La mente enfría, el corazón en llamas Wop, una de y otra vez cama Tú me subyugabas, era un drama Quizá me amabas, pero mira cómo Tengo sangre por la cama, tengo sangre por la cara No tenía hambre por las ganas de comer Shana De volar por la ventana, mamá, ya es mañana Y ayer era hoy, boys, pero todo será nada Tú no puedes señalar, tu sangre es el que roba Fue contigo la última vez que probé la droga Y cada vez que me marchaba, tú manchabas mi persona Me llamaba todas horas, invesable, embaucadora Cuenta tú con a raperos que te presenté y me Ahora salgo con bling bling, gente a lo lil team Escuchando a porque yo tengo a mi dream team home Y yo solo recuerdo de ti, por Todo lo que me hiciste sufrir, de quedar con Juan Luis de llorar en la street Que quemamos París a la par que el hachís Con tu squad, con mi cheese ya no solo un kiss Nada más desde que no estás aquí ya se ve sol cada mañana estás es tu hit, dama, este es tu hit, dama A mí no me salía a escribir contigo aquí sangrando así sobre mi cama La mente fría, el corazón en llamas Wop, una de cal otra de escama oh. Tú me subyugabas, era un drama oh. Quizá me amabas, pero mira cómo Tengo sangre por la cama, tengo sangre por la cara No tenía hambre por las ganas de comer Ya De volar por la ventana, mamá, ya es mañana Y ayer era hoy, vos, pero todo será nada mm. Tú eres boba Puedes señalar, tu sangre es el que roba Fue contigo la última vez que probé la droga Y cada vez que me marchaba, tú marchabas mi persona Tú no eres tan mala, tú eres boba